Yo creo que lo que, lo que será importante, sin duda, eh, será que Escocia, Cataluña o los dos eh, efectivamente consigan la independencia, eh, porque romperá otra vez un mito. a ver, yo recuerdo, por ejemplo, a Jacques Delors diciendo que Lituania no entraría nunca a la Unión Europea. ¿no? todo rompe un mito, ¿no? ese entorno. Claro, ahora la barrera era el bloque soviético, ¿no? Pero en Europa occidental esto no pasará nunca, Bueno, si Escocia, Cataluña o los dos rompemos el mito, pues es otro mito menos que queda. Lo que pasa es que a continuación se inventará cualquier excusa. No, pero esto es solo para los pueblos que tienen el color azul en la bandera. Es decir, nunca, lo que no van a hacer nunca es reconocer el derecho universal a la independencia. Esto no, va a pasar. Pero los matices eh, se van rompiendo y a mí me parece que o, si uno de los dos países, o los dos lo mejor, eh, conseguimos ser, ser mañana lo que Lituania es hoy, pues va a ser muy difícil por parte del Estado español, por ejemplo, insistir en la tontería de la indivisibilidad. Fíjate, ¿no? Eh, España insiste en que es indivisible. Cuando yo nací, España tenía 53 provincias y han desaparecido 4. Por tanto, de indivisible no tiene nada, pero en cambio martillean con esa tesis. ¿no? Bueno, cuantas más cosas pasan, más difícil es que la tesis aguante. Y yo creo que, que ahí tenemos un papel histórico nosotros y los escolares.